وبجي هذه لعبته مشهورة ما أعرف كيف اشتهرت أو متى اشتهرت أو أين اشتهرت ولماذا اشتهرت بس اللي أعرفه أنه لعبة مو حلوة على الوقت وهدر للمال أيش اللي أعجبك في هذه اللعبة وأيش الشيء المميز فيها أعرف أن حاجة تشتريها بالمال فوق هذا والإسراف بالواي فاي بدل ما توفر على أبوك قرشين تروح قايل لأبوك يا أبوي يبي أشتري موبايل جديد يقول أبوك أيش تشتري بالموبايل هذه خمسة ألف يا ولدي روح شيل الموبايل هذه يا أبوي ما تكفي ليش إيش تشتري من موبايل يا ولدي يا أبوي أبي مية وخمسين ألف يا أبوي أبي مية وخمسين ألف ليش هذه ليش هذا التبذير اشتري موبايل حلو يا أبوي اشتري أحمل لعبة ببجي الله عليك وهذا المال كله عشان تحمل لعبة ببجي يا أخي ارحم نفسك ما ما تستفيد شيء مضيع على الوقت وترك صلاة الله عز وجل تضيع مستقبلك روح اطلب الله على بطنك أحسن وأفضل لك من ترضي الله عز وجل توفر على أبوك قرشين وتأمن مستقبلك أحسن من البوبجين تحميل لعبة بوبجي ما تستفيد منها شيء